Uh, astăzi vreau să-ți improvizez despre a rezista. Uh, este unul dintre cele mai frumoase verbe pentru mine și fenomene. Fenomenul de a rezista, pentru că uh, m-am uitat în Dex, este a te împotrivi și, într-adevăr, eu cred că puterea mea de a rezista și de a mă împotrivi Uh, părerilor celorlalți, cum că eu um, e bine să fac altă meserie, să mă îndrept către uh, matematică sau către orice alt lucru plăcut lor, nu mie. Uh, acest lucru m-a ajutat să, să merg pe calea visului meu de a, de a juca. Și mă gândesc la Thomas Edison, cel care a inventat becul, și uh, citesc despre viața lui zilele astea și e ceva interesant cum că uh, nu este singurul care a inventat becul. Au fost mult mai mulți în vremea lui, însă el este singurul care a avut curajul să implementeze ideea și să o ducă până la capăt, să vândă ideea și să vadă nu doar becul, ci să vadă o rețea de becuri. Și uh, ca să nu mai zic în religie, personajul pe care eu îl iubesc uh, cel mai mult, uh, Iisus Hristos, cum a rezistat el pe cruce, sunt sigură că povestea e adevărată. Și cred că dacă rezistăm părerilor uh, celorlalți și ne urmăm sufletul, cred că este cea mai minunată viață pe care o putem avea. Tu ce părere ai? Ceau!